Bagong Alangga, welcome back sa ating YouTube channel. It's me again. Kung napapansin ninyo, nagpalit pala ako ng pangalan ng YouTube. So from Ashley Dichosa to Miss Tisang Bisugo kasi merong isang, hindi ko alam kung anong content yon nag uh, sabi niya mistisang bisugo so panindigan natin kaya nagpalit ako lahat pinalitan ko yung Facebook page <laughs> pinalitan ko yung uh, Instagram Twitter even the TikTok so pinalitan ko siya So, ikakaryo natin yung mistisang bisugo mga langga. Anyway, so matagal tayong nawala. Bago ang lahat, sa so, mga di pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo. So, bago na siya ha, mistisang bisugo. I'm Daddy Dog for today. Kung napapansin niyo mga langga, hi ka sa kanila dati. Hello! Kung napapansin niyo mga langga, nasa outdoor kami. We are inside of the car. So, dalawa lang naman kami ni Daddy Dog. At saka, alam naman namin na we are both negative, kumbaga. Actually, um, work came from uh, ano out of ano uh, nowhere kumbaga nag uh, galing kami may pinuntahan kami somewhere so ayun <laughs> the content for today mga langga meron tayong ipaprank ipaprank namin yung isang tao namin yung isang staff namin sa office na kunwari nawawala yung ATM so tatawagan natin siya titingnan natin kung ano magiging reaction niya okay so let's start mga langga tingnan natin kung ano yung magiging ano nila, magiging reaction. Umiitim na yung buhok ko. So this content is a uh, 8 uh, ATM uh, ano ba? Lost prank. Prank nawawalang ATM. pinatayan tayo. Wait lang. <laughs> Pinatay ng lola nyo. Mga langga, umiitim yung buhok ko kasi hindi pa nagkakapagpaano. Hello? Hello? Hello? Hello? Masil, nasaan ang ATM? Na ano nakita niyo na? Wala na sa kanya. Ano? Nasa'yo kahapon, di ba? Binanay ko sa'yo, tapos yung resibo mo sa akin. Resibo ng alin? Yung sa binidrohan ko, di ba sabi mo, sabi ko sa'yo may 7,000 mo, sabi 7,000 dyan, sabi mo bukas na lang. Magkano ba winidraw mo? Oh, tawagan mo nga si Rosa, tanungin mo kasi ang alam ko na balik ko rin sa kanya kahapon. Kasi hindi ko maano ang... Al- wala dito, ni hinanap ko na dito sa bag, wala dito. Kailangan makita niyo yan. Oh, kasi tinanong ko sa yung bag, wala kasi yan eh, pag o paano yan ngayon? Nasaan yung ATM? Tinawagan niyo na si Rosa? Tawagan ko na lang siya. Tanungin niyo nga, wag mo nang patayin, tawagan mo. Ha? Ma'am, si Ate Rose, load yung may load ako eh. Puntahan mo yan ngayon sa bangko ni. I-request mo. Ah, Sabihin mo, an anong araw ba ngayon? Saturday ngayon. Paano yan? Di ba hap kahapon ng hapon, binalik ko sa'yo? Anong binalik mo sa akin? Yung, yung 20,000, yung resibo, tsaka yung ang resibo nandito, resibo lang ang binigay mo sa akin. Ano? Yung resibo sa akin, yung ATL na sa'yo dyan. Yung resibo lang binalik mo pa Hinahanap ko naman dito sa bag, wala nga dito. Hanapin ko kaya sa counter. Counter saan? Ha? Saan counter? O, oh, pakibilisan na niyo mo. Ano, tapos ka na dyan? Wala, tama ka. Di pa lang po. Kaya sa Ano ginawa mo dyan? Hindi ka sabi mo ipalipat ang landline. Ano sabi nila? Ay, bukas na yan. An, ano na yan, isa Monday na. Kasi ano, hapon naman na. Ah, bumalik kasi importante yung ATM. Tatawag ako ulit, ha? Oo, ah, sige, sige. Ah, sige, sumakay ka ng tricycle. Bumalik ka sa opisina. Ah, malapit lang? Oo. Ah, sige, tatawag ako ulit. Hanapin niyo doon. Hindi po pwede mawala ang ATM. Ah, sige, hanapin ko. Tapos. Hello, Tela. Hindi ko makontak ka, pero... Ha? Tasha? Ate Ano? Wait wala nabigay na ATM? Oh. Wala naman talaga ang alam ko niya. Wala akong naibigay na ATM kay Rosa kasi nga nasa iyo kagabi. Baka na misplace nila daw sa reception. Tanungin mo nga diyan ng mga therapist baka pinagkinuha nila. Kasi pinalik ko yun na sa wala sa akin. Eh. Wala kang binabalik sa akin eh. Gawan niyo ng paraan yan yung ATM na yan. Kailangan makita niyo yan. Malapit ko lang. Saan si ano? Si Franz? Tanungin mo nga baka tinago niya rin din. Wala din daw. Ay, ah, hindi na sila magsi magsiamin? Hanapin ko na lang dito. Saan si Rusa? Kasi, sa kusina. Kausapin ko nga. Binalik ko bang ATM sa'yo kagabi? Wala madam, hindi tayo nagkita kagabi. Ano? Hindi tayo nagkita kagabi. Oh. Yan yung laon na yan. Sabi mo sa kanya kasi ATM kahapon nag-withdraw daw, nag-withdraw binigyan ko yan siya, ah, nag-transfer ako, nag-withdraw siya. Ewan ko kung sabi niya binalik niya daw sa akin. Hindi kita nakita kagabi na bati ang kata kanina kaaganhon, nagawin na akal na kay Tongtong. Kaya oh. kanya buta ang ATM. Tanong niyo yung mga therapist nga dyan, baka kinuha nila. Ano? ATM, oh. Wala. Alam mo yung laon na yan, kung saan saan niya nilalagay. <laughs> yung mga therapist. Ano, wala daw kayo kakita sa ATM? Wala daw ko no. Oh. Baka tinatago lang kasi may laman yon. I-check nyo nga yung mga gamit, Rusa. Na? I-check nyo yung mga wallet nila. Wallet nila? Lahat. Ako, ah, ah, ah, ako na rin po. Ay, di naman wallet nyo, Glenn. Stop, Glenn. Glenn, wallet nyo. Pag wallet, wallet nyo, hambal ni madam. Wala, walang ATM. Malaki ng kwarta noon. Mga langga, namatay yung phone ko kasi nag-overheat. Tawagan natin ulit. Hello? Ano, nakita na? Wala pa. Tignan nyo lahat yung mga wallet nila kasi dahil nag-transfer ako kahapon ng pera doon. Inano na ni mami? Oo. Oh. Wait lang. Baka, pa, baka tinago mo rin, Franz. Baka nakita nyo yan dyan kahapon sa reception. Ay, hindi ako pumunta dyan, no? Nasa kusina ako gumagapon. Bakit ko niyang kinuha ang pinagsasabi niyo? Kasi nung nagbigay siya ng pera kagabi na 20, 20, ang binigay niya lang sa akin yung resibo. Hindi po pati yun alam din eh. Ay nako, tigitigilan niyo nga ako ha. Baka nag-isa sa inyo dyan ang nag-ano ha. Lahat yan, i-charge ko sa inyo yung laman nun. Kailangan mahanap niyo yan ngayon. Baka isa lang sa inyo nagtago dyan ibinalik naman daw ni Nini sa'yo. Si Tito Atyo nasaan? Wala dito. Saan ba siya? Eh, Tito. Ma'am? Saan siya? Sa aplikante. O ano ba sabi nila? Unsaan niya ba daw yung ATM, Rusa? Saan daw nila yung ATM? May problema ako? gawan nyo ng paraan yan, paanglaman doon, i-charge ko yan sa inyo lahat, pati ikaw Rusay, dadamay ko. Hanapin nyo yan. Organic yan po. buong pag ni Marcel. Kasi ang alam ko rin kasi Rosa, binalik ko sa iyo eh. Pagka hindi na ano, pati ikaw idadamay ko diyan sa ano, paghatian niyo lahat ng laman doon. Paano sa akin, madam, hindi naman tayo magkasama kahapon. Eh, yung kagabi magkasama si Nini, nang pakikan ko ng sibo na to. Ito kami ang parida. Ito kayo, wala naman ako dito. Oo, kasi ang alam ko pagdating kagabi ginising kita, binigay ko sa sa'yo. Ano sinabi mo na sa akin kagabi. nagawa, nag, hindi <laughs> kanya ko, ang tanong ulo. Saan? Naghaling ka na daw. Naghaling saan? Ang buwan sabi ni Nini. Ako sila pumunta. Pagkakaling daw sa bahay. Ah, bago ka daw pumunta ng bahay, binigay na ano, dito sa kapituhan binigay. Saan bahay? Saan ako pupunta na bahay? Pero naman ito, mangingi, bago ka daw umuwi sa bahay, dito. Ah, sa lower, bago ka daw napunta sa lower. Saang ang pinagsasabi nila? Una, ano ba yan siya? Sabi mo, puno ng simbong alis eh. Resibo ng alin? Simbong ATM. Oh, kung nandyan ang resibo, nandiyan sa kanyang ATM. Baka daw nandyan sa bag mo. Binukat mo rin mo wallet. Ito, bukaan mo. Kausapin ko nga siya. Kausapin ko. ba sabi mo na sa yung, yung resibo? O di ba dapat na sa'yo ang ATM? Hindi, di ba sabi mo, kasi sabi mo na akin na nga yung winidraw mo. Kasi yung bag ko nandito sa labas eh. Oo. Oh. Sabi yung 20,000, saka yung resibo. Oo. Oh. Tapos sinalik ko sa akin yung resibo ko. Sabi ko, 7,000 yan. Sabi mo bukas na lang to. Ay, nasaan napuntang ATM? Baka nalaglag dyan. Ano? Kasama yun ang 20,000 sabi na binigay ko. Baka nalaglag dyan sa ilalim ng massage bed. Wala dyan? Nakadala sa ilalim ng massage bed. Tingnan na lang hanapin na lang. Nahanap na ba? Hinahanap pa lang lahat. Sa mga wallet nila, wala din? Sa mga wallet daw nila, wala din. Wala din ako sa lahat eh. O ano yan? Ni paano yan? Ang pera doon? Hanapin na Saan nyo hanapin? Ikaw nandyan lang naman yan. Wala nang umaamin. Oo. Oh. Hanapin na lang muna. Ano? Hanapin ko lang muna. O, oh, anong gagawin pag hindi nakita yan eh? Ako na lang magbabayad. Ano ah? Ano? Hindi ko maintindihan. Nawawala yung signal. Ha? Ano po? Nawawala yung signal. Parang man. Bakit ba? Ano si Nina ang kinakausap ko, Rusa? Hello? Hello? Hello? Hello, madam. Oh. Ay, ginakalkal pag ano naman doon ko lagi siya. Kausapin ko nga siya. Nahibi pa mo. Ano? Nagahibi. Kausapin ko siya, kausapin ko siya. Hello? Hello? Babayaran lang daw niya ko ng English, madam. Kausapin ko nga siya. Kausapin ko muna siya. Ay, kinap ko na gani. Hindi gani na daw aton. Kausapin ko muna siya. Babayaran ko na lang, te. Ne, hello? Hello? Oh. Hello? Makinig ka. Hello? Hindi mo ba alam na prank ka ni? Na prank ka? Hindi mo alam na prank ka? prank gun roll. Hello? <laughs> Ino ni? Eh, eh, patayin mo na lang yan. Hello? Sa, sa, sa, sa spa. Hello? Hello? Pwede mo naman yung dog mo na Di ano sa spa. Hello ni. Hello. Hello. Hello. Ah. Hinahanap pa. Baka nandyan lang din yan ni Tatri sa bag mo o natali sa pera ka kasi. Ibigay mo nga kay Nini. Hindi nga kausapin nang umiiyak. <laughs> Ibigay mo nga sa kanya. Ayaw niya. Doon mo na sa spy. Oh, sige. Isurpa, eh, ano muna lang. Ano? Hello <laughs> mga langga. Pupuntahan ko yung tao ko kasi umiyak talaga siya babayaran niya na lang daw kasi hindi DM, may laman kasi. Actually, prepaid, uh, para ano yun, uh, expenses ATM namin. So, pagka may mga kailangan na bilhin, kayong in everyday, so nagtatransfer ako doon. Nagkataon kasi na parang nagtransfer kami doon. Tapos, parang hindi yata naubos yung laman doon. Inaano ko sa kanya, nahanapin niya. Nakuumiyak talaga siya mga langga. Kaya pupunta ako doon ngayon sa office. Tingnan natin kung ano maging reaction niya uh, ano lang to mga langga ha, uh, pinaprank ko lang yung tao ko. Pero uh, ano to, walang seryoso dito. Ha? So, tingnan natin mamaya kung ano kasi umiyak talaga siya. Abangan. Ano? Ano ba yung binigay mo po talaga yun miss as kita ng <laughs> <laughs> mga bes. Kaya na ako sa lahat eh. Bas lang yun. Kahit lang ko sa kaya na. Ito mo muna kaya i-feel ko. prank ka lang. Umiyak ka na guards na. Honest, hindi mo sinili na gigit sa Siyempre, hindi ko kaya. Nakita ko talaga yun ang binalik niya na inyo. Sa prank! Ito prank lang nun. Nakumipuyak ka na guards na namusensya naman ako mo. Ito talaga yung PM. Madali sa Ano kanina sa ako, gumawa naman. Mga langga inaano ako, ako naman kung saan Kaya ko lang talaga siya. Sorry. Sorry na ni. Akala ko talaga na wala. bisa tumakotalo lang gawin niya ah, pa ng guard sa napahit. Wala eh, Ito yung mga langga sa ayon na ang prata natin ay success naman yung niya naman. Oo, na daw. So, Pero hindi din siya nasaktan yung staff ko mga langga ha. Ah, ano lang ito katuwaan ng staff Okay. See you in my next vlog. Bye-bye.